¿Ya? ¿Qué te pareció, compañera? ¿Sí? ¿Cuánto le pondrías del 1 al 10? 9 ah, Sí. ¿Qué, haría, ¿Qué le faltaría a mi compañero para <laughs> llegar al 10? más sentimiento quizás. Está muy bien. Ya nada más para terminar, ¿cuántos años tienes y cómo te llamas? Ah, tengo 19 años y me llamo Saray. Ya, muchas gracias. <laughs>